O'zbekistonda chang g'uborli havo qachongacha davom etishi aytildi. So'nggi 150 yil ichida O'zbekiston bunday chang g'ubor hodisasi kuzatilmagan. Bu haqda AOKda O'zgidromet markazi axborot xizmati rahbari Munisa Asirxo'jayeva ishtirokida o'tkazilgan brifingda ma'lum qilindi. O'zgidrometning Toshkent shahrida joylashgan havo sifatini iqruvchi moddalar tahlilini yurituvchi avtomatik stansionar kuzatuv postlarida chang miqdori keskin ko'tarila boshladi Avvaliga chang miqdori ruxsat etilgan me'yordan 5 barobarga, keyinroq mahalliy vaqt soat 21 va 23 orasida 30 barobargacha ko'tarilishi qayd etildi. Mahalliy vaqt bilan soat 23 dan boshlab havo tarkibidagi chang miqdorini pasayishi tendensiyasiga kuzatildi. Bu davr oralig'ida chang miqdori ruxsat etilgan me'yoriy ko'rsatkichdan 10 barobar yuqoriligi saqlanib qolmoqda. Yog'ingarchilik kutilmayotgani bois chang g'ubori yaqin kunlar ichida ham saqlanib qolishi kutilmoqda. Manba: Xabarrus kanalidan uzoqlashmang, o'zingizni ehtiyot qiling.